Yo, Capto, yeah, para todo el mundo. En base a base con compás y me puse a terarear. Un Par de frases con chances de mi freestyle aumentar. Me metieron en el limbo y no sabía direccionar Como el destino no está escrito entonces lo puse a rapear Así de corta, barrote pa' tu cara y ese guacho ya le la sacaron cara cuando el mucho que te insisten Yo no soy Black Mamba igual, mis reflejos se resisten Ante esas fake bars que tanto vos promoviste Ahora vos fijate donde te metiste El que rapea y ahora ya te viste Hotline on the Mars, on the first step Ahora tranqui, me mantengo firme Sacando más textos como nuevos hits Esto es lo que hago, tranqui con más big wave Surfeando la ola como Lego in wave Pero chamuyo como Tian, Fire Zika on the track Siempre ready para la rima Como Kendrick o de Firepower como Acru los flashes de camada Con los flashes de mi acto, Siempre ready pa' la entrada surjan al momento Casi no me pienso nada, viene todo violento Un pensamiento creativo que al instante se emana Una capacidad que se entrena en la semana siendo la celeridad de este pensamiento crítico Con velocidad de tener mi punto rítmico Y la ferocidad de ser un rapero atípico Me lleva a ese lugar donde todo es mítico El universo y mi cuarta dimensión oh, oh. Me llevaron a una nueva visión Como dijo el cuervo antes de salir No quiero trono, ni corona, ni título de MVP así lo dejo claro con todo esto que narro Y si sueño con amor es que en el fondo amamos Como dijo Kelo, pa' que nos entendamos Un tema que la pega no es carrera hermano Te traigo en mano pura barra fresca Referencias en el tramo por más de lo que me ofrezca Todo tu flow barato no sirve ni para reserva el mío no es caro, no tiene presenta esta Sigo sacando palos a los PT disecam Este trago sano, de pura barra intensa Está nadie estrago con esta obra maestra Y si no la captaron, no entienden esta realeza